watch the baby was getting Twenty-four yun. Anong nakailan? Hindi, twin. Yeah, every day. every day. every day. Uh, every day, pero ano lang. Ano? Ang puti naman ng kilikili ko kasi nag, matagal kasi ako naglagay noon. Yung bata pala lang ako, 18 years old pa lang ako naglalagay na. Ay, ilan ko, ilang years ba ako naglalagay nito? Oo, na, ano? Ang sabi niya, ang ba sinipili ko? Oh. Eh, marami kang nagbabarya. Bakit sabi nang sa akin pag nag, nag-upload ako, sabi niya daw dangerous in ah, drugs. Nandoon. Mayroon akong napindot. Kaya nga napindot. Diyos ko, naku, ano yun, dati yun. Kasi diba, ngayon, ino, pinoclose ko na. Diba noon na, ano ako noon. Kasi di pa ko, hindi ko pa alam, diba first timer ako. Ayun. sabihin paid, paid promotion. Put your hands in the sky. natin yung 20, manual ako pag 100 na katulad ng dinosaur. Ha? Hindi 6 months daw. Yun ang sabi niya ate, 6 months daw. Oo, oh, ang sabi niya pag wala pa ba magmanual. Four months ba? Four months ako magmanual? Six months na, mag-manual na ako. Kasi yung pera niya daw, tapos para ibigay daw yung, hindi ko naiintindihan ano. Ah, four months. Uh, four months. Hindi pa naman, ano pa naman. Ano po resin? Anong ba one month Oh, nag, ano ako? Nag-send na ako. Mm -hmm. Nag-send ako. Nag-send na ako. Nagagalit ako. Mm -hmm. Si ano, si Will, baka dumating na yung pin niya. Wala ako. Sino? Anong turo siya kanila? Bakit daw? Ah, ten dollar. Ten dollar. Anong business na? Nakabirita lang ako. Alam niyo, na-reserve niya darling yung 10 dollar ba? Ano ka ba? Yung 10 dollar nga. Oo nga, yun na nga. Verify niya yung ano niya, yung address niya. Alam niyo, binirify niya no, yung address niya, yung 4,000 and 1,000 yun ang na, ano niya. Ngayon siguro may pera na naman. Oo, ngayon. Ngayon nga. Ngayon. Di ba sabi niya ngayon Ako, wala ko. Darating na sa inyo. Sa akin, wala pa. Magmamanual na ako nito. Di magmanual ako sa ano. July naman ako. July. August. Tingnan mo, July ako, di ba? Ay, sayang. na akong picture. Wala na akong picture. Wala ko ng picture O, anong ginawa niya? ipabigyan niya nga. Sabi mo nga, kunin niya yung manual paano. Hindi. kumain ng kanin. Gusto kong kainin. Ano pa ang nangyod dyan? Bibili ako Hindi ko alam. Hindi naman ako nandito dito. Oh, sana may ang. Ah, um, kung magkano sinabi yan. Wawa naman kasi. Thank you. natin niya kasi baka yung mga tao, isnapin yung pera natin, cellphone, ganun, diba? Pero pag may kasama ka, walang problema. Yung ikaw mag-isa ba? O kasi siyempre nakatingin ka sa likod mo, mag-isa ka, diba? Na ako, may premiere ako na ngayon, 4.30 yata. <laughs> Hindi ako sasali. Ano? Sa, sa group mo ba yan? Yeah. Mga 20. Pero yung iba hindi naman susugod eh. Oo, mag-replay kami. Ako din, mag-replay pa ako. Sa amin, maximum is 15 lang. Oo, kasi simple mo. Maglagpas. Ilang kayo? Iwan ko kami, ang dami. May, alam ko magkano. Ha? Kulab. Ma, sinong kulab? Iwan ko, di ko alam. Siguro. Dito ay yung, yung amo ko. Diyan kasi ako nagkasandal nag-iilag sa sapatos ito. Pag, ewan ko kung pumunta ba ako ng Daura ngayon. Tapos magbibideo ako doon. Magbibideo ako dyan. Maglakad-lakad ako hanggang. Kailangan ko. Ayan. Baka pero, eh, pwede naman i-mute. Ha? Okay lang naman. Wala naman problema, wala. Um, kaya nga, na music. Naku, si Music si at saka iba ka naman floor, iba din ako eh. Kaya okay lang pareho yung mga ano. Bakit dyan ka? Masagasaan ka dyan. Ano? next time. Kamaratan, manonood ka na lang, i mo. Naku, mawala yung problema.